ये देखिए ये क्या है पहले आपने बोला क्या है वो तो समझ में रुक जाओ अब ये आ गया है थले में हाय गाइस आज मेरा पहला वीडियो है जो आप लोग के लिए है मैं खाना बना के दिखा देता हूँ चलो वीडियो को शुरू करते हैं ये देखिए मैं इसमें चावल डाल दिया है और आप ये पकने के बाद इसको रख लेते हैं तुम लोग आ गए आगुन में कैसे खाना बनाते हैं वो आप लोग देख ही रहे आप ये यहाँ पे आ चुका है खाना मैंने इधर से खाली कर दिया है और यहाँ पे देता है ये चिट्टी का अंडा है इसको पका के खा खा भी सकते हैं इसलिए हम इसको पकाने वाला है बट का साथ पकाने वाला हूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कलता बोलते हैं ना इसको तो इसको कलता ये क्या बदतमीजी है ये इसको खाली ऐसा ऐसा करते हैं और इसको रख देते हैं ऐसा करके आप लोग पका सकते हैं और खा भी सकते हैं हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं अभी इसको प्लेट से कवर कर देगा ऐसा करके

अच्छे से पकने के बाद ही हम लोग इसको पानी से पानी मिला के इसको पकाए मिक्स कर लेते हैं चलो ये देखिए अभी ये अभी अभी अभी शुरू हुआ है अभी तो अपने का समय अभी बाद में तैयार तो हम लोग रख देते हैं इसको तले में चलो अब ये आ गया है तले में चलो रख लेते हैं अभी नहीं खाएगा बाद में खाएगा Instagram.